Africa, Africa. Africa. Danger Man, Africa, Steven Dean, Dean. Hapa na hapa ni kujaza kibaba. Asiyejua anapotoka hauwezi kujua anapokwenda. Hey, asiyeheshima anapotoka hawezi kuheshimiwa. wewe mukitaka Afrika inaweza ikawa nzuri Afrika na Africa Dreams for real in Africa Africa, Africa.